Важко навіть уявити, але ще в 2014 році, коли зелені чоловічки вже окопалися в Криму, Україна відзначала День захисника за російським календарем 23 лютого. І за 5 років, 14 жовтня, вкарбувалося в українську історичну пам'ять. І отже, рішення про нове свято було абсолютно правильне.